Maşın Subaru Legacy Təvəllüdü 2006 Doğulduğu yer Yaponiya Həngamədə pultla güzgülərin asılıb bağlanmalı Deyək ki, maşını saxlamışam burada, qapıları bağlayıb 5 dəqiqə gedib gəlirəm. Maşının yanı heycahanlıqdır, güzgüdən açıq qalmağa heç kimin xətrinə dəymir. Yəni, heç kim dəyib dolaşmır. Dar yer deyil. Bir dəfə basıram, qapı bağlanır, güzgü açıq qalır. Gəlirəm də qapını açıram, qapı açılır, güzgülər tərpənmir. Güzgünü bağlamaq istəsəm, arası maksimum 1 saniyə 2 dəfə basıram, bağlanır. Eyni qaydada da açanı 2 dəfə basıram, güzgü açılır nə var? Bastım. 1 saniyədən çox keçdi. Birini də basıram. Tərpənmir. Ancaq 2 dəfə dalbadal basaramsa bağlanır, açılır. Əgər güzgü bağlanan momentdə qəfil açılarsa motora ziyan olmasın deyə gözləyir biraz ondan sonra açılır. Əgər mən bu güzgü ilə mırt tutmaq istəyərəmsə güzgü özünü bloka salır, tərpənmir. Hə? Gözləyir ki, mən girdiyim qutarım. İndi tutaq ki, qapıları güzgüləri bağlamışam. Getmişəm, gəlirəm maşından 5 dəqiqə nəsə götürüb çıxacağam. Güzgün açılmağını istəmirəm. Bir dəfə açıram, qapı açıldı. Oturduq maşına. Sonra yadma düşdü ki, bəs mən xodlayıb gedəsiyəm güzgü açılmalıdır sürəsi yan maşını. Ehtiyac yoxdur pulta. Zamağı açan kimi özləri açılır. Zamağı bağlayanda bağlanmır. Eyni də buradan bir dəfə basıram, tək qapını bağlayır. İki dəfə dalba dal basıram, güzgünü bağlayır. Yenə tək basanda qapını açır, qoşa basanda güzgüləri də açır. Amma zamaq qoşulu vəziyyətdə tutaq ki, yol gedirsən, əlin dəyər iki dəfə basarsan, 10 dəfə də dalbadal bassan gözlükləri bağlanır. Amma öz knapkası işləyir. Bir də burada qapı rejimimiz var. İndi qapılar da bağlıdır, güzgülər də bağlıdır. Qapını açıram, açılmır. İki dəfə basıram, yenə açılmır. Gəlir şofer, qapını açanda güzgülər də açılır. Bağlayıram, bağlanmır. Yenə iki dəfə basıram, bağlanır.